Ciao a tutti, siamo stati invitati oggi a Micorso, in realtà più che altro lui è stato invitato, al Fico di Bologna e vi faremo vedere eh, com'è dentro questa fiera. Venite con noi! Adesso entriamo nella sala col fuoco e andiamo a vedere che cosa c'è. Seguiteci. Al FICO ci sono anche tanti padiglioni interattivi, partendo proprio da questo dove c'è un'enorme forma di parmigiano reggiano, dove adesso io e il mio corso entriamo a fare vedere. la fiera è finita, il parco è stato molto divertente, pieno di buone cose da mangiare. Eh, il mio consiglio e quello di miei è di venire a visitarlo perché ne vale davvero la pena. eh, noi ci vediamo in prossimo video. Ciao a tutti!